¿Qué onda? Hoy les vamos a enseñar un Jordan 1 que ablanda hasta el más macizo. El Jordan 1 Crimson Tint. los Jordan favoritos es el 1, el 3 y el 11, así que cada vez que sale un color nuevo trato de conseguirlo. Este modelo usa los mismos materiales de los últimos releases, que es este tipo de cuero suave e incluye cintas de diferentes colores. Pero este no es el primer Jordan que sale con este color rosado. Este modelo se le conoce como Crimson Pink, pero Nike ya había sacado otro modelo rosado llamado Rust Pink. Ese modelo fue exclusivo para Art Basel en Miami. El modelo Rust Pink fue tan exclusivo que ahorita se puede encontrar en sitios como Goat y StockX por 3.000 a 4.500 dólares. Así que si sigues buscando ese modelo, esta es una buena opción. Una de mis partes favoritas de este modelo es que tiene un insole que es como rosa fluorescente y luego viene con la cintas este verde que está menos rarón, pero cuando se las pone se va a ver chingón. Nike sigue sacando colores diferentes de este modelo. ¿Ustedes que lo siguen comprando? ¿Ya se aburrieron? Déjenos saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Por favor, suscríbanse al canal y denle un like al video. Hasta la próxima.